Bienvenidos a Abdomen Fitness. Hoy vamos a trabajar pectoral. Vamos a empezar por el calentamiento realizando 15 repeticiones sobre el banco, manteniendo la rodilla casi pegada al suelo, abdomen firme, espalda controlada, mirada hacia adelante para que no se curve tu espalda. Y una vez que terminemos las 15 repeticiones, descanso 30 segundos y lo volvemos a realizar. Segundo ejercicio, sobre el banco, en posición horizontal, para eso necesito dos bancos. Al elevar, encojo la rodilla hacia adelante, contrayendo mi abdomen. Vamos alternando las piernas. Entonces cuento 15 repeticiones de pecho, no de piernas. Y otra vez, 15, descanso 30 segundos. Y lo realizamos dos veces. El tercer ejercicio ya un poco más intenso, más complicado, más dinámico. Salto, zancada, salto y flexión. Salto, zancada, salto y flexión. Si os fijáis, vamos alternando los pies. Esto ya va a hacer que suba las pulsaciones. Mismo método. Lo realizamos 15 veces, descanso 30 segundos y lo realizo dos veces. Muy bien. Para el siguiente ejercicio vamos a realizar una super serie. Primero, press pectoral plano con mancuernas. Yo utilicé 27 kilos y medio. Super serie apertura con el banco inclinado. Como veis en la descripción incido en el control de la velocidad para que sea bajo Velocidad lenta. Vamos a intentar clavar la serie en la décima repetición. Por eso voy despacio. Vamos a ajustar la velocidad, no el peso. De manera que la décima sea casi mi última repetición posible. Termino mi serie y en el caso ahora que entreno solo puedo disponer de dos bancos, pero elevo el banco dos puntos de inclinación para realizar la apertura. Igual, espalda pegada, intento no arquearme y controlando la velocidad vamos a ver si la clavo en la décima, décima repetición. Perdón. Aquí utilicé 17.5 kilos. Una cosa importante es con el pectoral, cuando las series son muy seguidas, se cargan los hombros. Así que es importante este punto a tener en cuenta. Y la velocidad no es que juega a favor de ello. En este ejercicio propongo la posibilidad o la opción de mantener los pies en vez en el suelo en el propio sillón. Realizo un press, cuelgo, press, cuelgo, press, cuelgo, así la proporción 1-1. Esto me va a permitir realizar alguna repetición más para pectoral, puesto que en el tiempo que estoy realizando esa dominada falsa proporciona un ligero descanso. Y a estas alturas yo utilicé 20 kilogramos por lado porque ya estaba el encargado. A su vez, me va a permitir trabajar la parte, posterior evitando la antepulsión de mi postura, permitiéndome corregir la posición correcta de mi espalda. La segunda y la tercera serie, que aquí no se ven, realicé 8 y 7 repeticiones respectivamente. Es importante que para cargarme bien el ejercicio y que sea eficaz, que siga manteniendo este control en la velocidad sin pensar tanto en las repeticiones que consiga. Una vez puesta la carga inicial, manténla a menos que surja algún dolor. En este siguiente ejercicio vamos a realizar una super serie como tal. Utilizo una apertura elevando las piernas y contrayendo el tronco para trabajar mi serrato y abdominales utilicé 17 kilos y medio. Realicé 10 repeticiones en la apertura y una vez que termine, apoyo la mancuerna en mis piernas para levantarme. Vemos ahí que ya me queda poco, poco fuelle. Pero fijaros que no despego la zona lumbar del banco. Y ahora realizo curl de bíceps simultáneo tipo martillo. Prefiero que no bajes el peso y que realizas la proporción con el mismo kilo, con el mismo kilaje, al máximo. Puedes 8, puedes 10, puedes 12, 15. Pero propongo este peso para realizarlo y para trabajarlo de la manera que yo considero armónica. Bien, en este ejercicio observa primero flexión sobre el brazo izquierdo en la mancuerna, mientras realiza una apertura en la polea baja está ligeramente elevada con no demasiados kilos. Debo bajar y cruzar bien para trabajar la parte media del pectoral. Vamos a buscar un peso que me permita realizar 10 repeticiones. Flexión, un DT y al elevar contrae. Observa las piernas como están separadas y la altura de las rodillas ligeramente o casi bajas. Una vez que termine, flexión, las mancuernas están bastante separadas. Ya aquí deberé bastante cargado como para realizar 10. Si se pueden más se hacen. Y una vez que termine, voy al otro lado de la misma manera. Flexión y poner al centro. Flexión y poner al centro flexión y poner al centro. Observa las piernas, los pies están separados para mantener la estabilidad. El abdomen me va a trabajar bastante intenso. De hecho, casi que puedo asegurar que va a ser el punto determinante del ejercicio, el no poder más por no mantener la, la postura. Y una vez que intente conseguir la décima, otra vez, voy a la flexión. En este caso aquí terminó la vuelta, descanso unos 45 segundos y lo vamos a realizar tres veces. Bueno, utilizando las mancuernas que tenía apoyadas en el suelo anteriormente, vamos a realizar una flexión, me pongo de pie, me levanto y un bíceps. Pero la siguiente voy a realizar dos repeticiones de bíceps. Vuelvo a hacer la flexión y en la siguiente y realizar tres repeticiones y a la siguiente cuatro y a la siguiente cinco con un intervalo en medio o con un ejercicio en medio que es la flexión con salto. En este caso, como digo, son 17.5 kilos, en mi caso es el peso que propongo. Vamos a realizarlo al máximo. Descansamos un minuto y lo realizamos tres veces. control postural de la espalda, control de abdomen. Y en el momento que ya casi te podéis ver en esta repetición, que para elevarlo estoy intentando arquear la espalda y metiendo hombros, ya empieza a considerar que el ejercicio está tomando su fin, que mis bíceps ya no pueden y que para subirlo y mal controlarlo, lo cortamos. Descansamos un minuto y lo repetimos otras dos veces más. En total tres series. Vamos a realizar el mismo método que hace dos vídeos. Cruce de polea. En este caso cuando realizo el cruce, mi cuerpo y mi tronco se desplazan hacia atrás, un pie adelantado para realizar bien ese traspaso del peso, cruza bien, marca bien cuando estés en el centro y una vez que realices la décima repetición, nos vamos a ir con una polea. Si no antes llegara a un agotamiento, está llegando ahora. A una polea. Desde atrás, la polea y la cuerda observa que no tienen por qué rozarme el codo. Adelanto la pierna contraria del brazo ejecutor. Controla bastante fuerte el abdomen donde está marcando mi mano izquierda ahora mismo. Trabaja fuerte el pectoral. Al máximo otra vez. Y nos vamos otra vez. A volver, vuelvo a trabajar los dos brazos igual. Intentaré buscar la décima repetición. En la cual es posible que no llegue. Lógicamente. Incluso intento mantener o marcar la posición en el centro, cada vez la técnica es peor, considero ahora cambiar el brazo. Vamos a intentar otra vez realizar 10 repeticiones, igual que la anterior, para no descompensar demasiado. Y una vez que termine la décima o el agotamiento, descanso un minuto y lo repetimos otras dos veces más es decir, en total, tres series. Y vamos por el último ejercicio. Vamos a utilizar una barra con 5 kilogramos a cada lado, puesto que si pusiéramos más kilos, la barra pesará más y tendrá mayor inercia, con lo cual, cuando llegue al extremo final, en vez de ayudarnos, nos va a pegar un tirón excesivo. Observa cómo el pie está detrás del disco y el desplazamiento lateral se hace de manera paralela. Nada de giros, nada de curvas, no pongas ningún enganche a la barra. Realiza dos series por cada lado para terminar al máximo. Y si te gustó, suscríbete, comparte y dale al like.